Tan solo me falta el culo para hacer algo estupendo. Ya rondaba en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Pensaba en un escenario diferente y algo Si el canturre a alguien está esperando, de la sombra surgía, esa chica caminando se confía entre mis manos para abrirnos a gente con el ritmo adecuado, acertado en un buen... sus lindas curas, a destiempo Adelante